दिलाएंगी नैन हाँ सोचूंगी अब मुझे परेशान करना बंद करो लगता है आज पूरा दिन बोरिंग होने वाला है और तुम्हारी भूख तो मिटती नहीं सोच रही हूँ अब मैं क्या करूँ क्या घूमने चली घूमने के अलावा कोई काम नहीं सोचती हूँ पहले पुराने कपड़े बाहर निकाल लूँ हाँ ये। सारे कपड़े हैं कपड़ों का पहाड़ है पहाड़ हम इस पहाड़ पर चढ़ कर रहेंगे नीचे उतरो अच्छे कपड़े निकाल कर पुराने फेंक देंगे फेंकेंगी तुमने फिर अपनी बकवास शुरू कर दी हम्म। ये टॉप काफी लंबा है इसे थोड़ा छाटना पड़ेगा ये अच्छा है उछलना बंद करो मेरे साथ ये ड्रेस पहन के जू गई थी हम्म, ये वाला पर ये वाला मुझे ज्यादा पसंद नहीं आया देखिए ना इसमें एक्शन कामीन की तस्वीर है मेरे कपड़े छोटे हैं उन्हें फेंकने पर ज्यादा जगह नहीं बन पाएगी अगर कुछ फेंक नहीं है तो इसे फेंक देंगे मैं इसे नहीं फेंक सकती जब मैं काम करती थी तब अपनी पहली सैलरी से ये कोट खरीदा था इसी की वजह से मैंने टोक्यो में कड़ी ठंड का सामना किया था मुझे पता था हाँ। अब कुछ भी नहीं फेंकने वाली है हाँ ये पैंट मैंने इसे बहुत पहले खरीदी थी अब ये वापस फैशन में आ गई है हम्म। हाँ, हाँ, ये बहुत अच्छी है अब इसे फिर से इस्तेमाल कर सकती हूँ क्या आपको तो ये फिट आएगी हाँ हाँ शायद कोशिश करना बेकार है हाँ, हाँ, हाँ, हो गया अब तो इसे आपको फेंक नहीं पड़ेगा ऐसे यादगार कपड़ों को याद के तौर पर संभाल कर रखना चाहिए पर अगर उन कपड़ों को संभालना मुश्किल है और उसकी याद आपको सता रही हो तो उसे शुक्रिया कर अलविदा कह देना चाहिए ये एक फैंसी ड्रेस है जब मैं स्कूल में थी तो ये ड्रेस मुझे बहुत पसंद थी मैंने इसे स्कूल फैंसी ड्रेस में पहना था मुझे इसमें कुछ खास बात नजर नहीं आई अब चुप रहो शिनचैन ये मेरी बचपन की यादें हैं <laughs> अभी भी कितनी प्यारी है अलविदा मेरे बचपन हम्म। पर अलविदा कहने से पहले मुझे इसे एक बार पहनना है ऐसा मत कीजिए क्यों क्या हुआ ये तो आपकी बचपन की ड्रेस है तो क्या मैं अभी इसे पहन सकती हूँ या? या? हम्म। सर आपका स्वागत है म्याँ, म्याँ, म्याँ। अब बिल्ली की आवाज क्यों निकल रही थी मम क्योंकि मैंने कैप कोट पहना है चलिए मैं आपकी एक फोटो ले लेता हूँ नहीं मेरी फोटो मत निकालना क्या आपको ये ड्रेस पसंद आई आप इसे रखेंगी ये तो मेरे बचपन की याद है हम्म। हिमावरी क्या तुम उठ गई हो ये भाग क्यों रही है शायद वो डर गई मिसेस नोहारा हम्म, म्याऊ जाओ और उन्हें कहो कि थोड़ी देर इंतजार करें हाँ, ठीक है शिनचन तुम्हारी मॉम कहाँ है आंटी मॉम अभी बिजी है म्याऊ वो अभी आ जाएंगी म्याऊ म्याऊ म्याऊ हम्म। हम्म? ये क्या मिसेस नोहारा ये क्या कर रही है <laughs> नहीं कुछ नहीं क्या तुम अपनी फोटो मेरे ब्लॉग पे डलवाना चाहोगी नहीं मुझे ऐसा नहीं करना है क्या नहीं करना अच्छा ये लो नोटिस बोर्ड थैंक यू बस बहुत हुआ मैं इसे डिलीट करती हूँ अब फोटो तो डिलीट कर देंगी पर हम इन कपड़ों का क्या करेंगी मैम मैं भी वही सोच रही हूँ पर इन्हें फेंकने का मन नहीं कर रहा